गुड मॉर्निंग एवरीवन कल आपको पता ही है कल हम लोग गए थे डीयूपीटी uh, और फिर खुराना साहब से मिले हैं तो उसके बारे में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं नहीं दे पाई थी कुछ uh, ज़्यादा कंफर्टेबल uh, महसूस नहीं कर रही थी बात करने में कल पूरा दिन इसी में लग गया और जो हम लोग वहाँ अंदर गए हैं उसका मैं बता दूँ सबसे पहले कि मैं पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहती हूँ जब सुबह हम वहाँ पे पुलिस अधिकारियों से मिले हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तो उनको हमने यही समझाया कि सर ये सब चीज़ें हो रहा है यहाँ अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है तो आप देख सकते हैं इतने हज़ारों की संख्या में कोई भी पॉलिटिकल झंडा नहीं है ना ही कोई पॉलिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे यहाँ बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि क्या डिमांड है तो मैंने भी ये बात मुद्दा उठाया था एम का जो पेपर आउट हुआ था हमने उनको यही समझाया कि एम का जो पेपर आउट हुआ था और वो आउट तो हमने ही एक्सपोज किया था फिर मेरे नाम पे ही कंप्लेन कर दिया गया था तो उन्होंने मुझे सीधा स्ट्रेट अवे एक शब्द में कहा कि मैडम आपका नाम तो विसल ब्लोअर में है आप एक्यूज में तो आते ही नहीं हो तो फिर आपको कैसे कोई परेशान कर सकता है उसी समय मुझे जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि मुझे जो पूरी तरह से मुझे जो बीच में डराया गया है कुछ लोगों के द्वारा कुछ लीडर्स के द्वारा इसलिए डराया गया है क्योंकि शायद उनको ये एहसास हो गया था कि बच्चे मेरा रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरे काफ़ी नज़दीक हैं और शायद मेरी पकड़ उन पर ज़्यादा है इसीलिए उन्होंने मुझे बिल्कुल बुरी तरह से डरा के और उन्होंने मुझे हटाया ये कह के कि आपको सीबीआई अरेस्ट करने आ रही है भाई हम तो एक साधारण से शिक्षक हैं और एक साधारण सा शिक्षक की इज्जत क्या है नेतागण में वो वीडियो वायरल है ही आप देख सकते हैं कि शिक्षक की क्या इज्जत होती है तो हमें सीधा कहा गया कि आपको सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कराया जा रहा है और आप इधर उधर हो लीजिए तो उसके बाद मैं थोड़ा पीछे हट गई क्योंकि मुझे था कि मैं सरकार को चैलेंज नहीं कर रही थी मैं सिर्फ एसएससी में हुई धांधली को चैलेंज कर रही थी 2014 में तो बढ़ चढ़ के हमने सरकार मोदी सरकार के लिए हमने ही प्रचार किया था और हम लोगों ने बच्चों को प्रमोट किया था कि आप साफ सुथरी सरकार लाइए तो अगर ये कहा जाएगा कि नहीं हम सरकार के खिलाफ है तो ये तो बिल्कुल गलत बात थी उसी समय मेरा माइंड बहुत क्लियर हो गया कि इसका मतलब है कि मेरा कहीं पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सरकार कोई मेरे खिलाफ नहीं है लेकिन हाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट का एक नतीजा निकलना चाहिए और हम लोग ने कहा उनको वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स थे कि हमें आप मार्च करने का परमिशन दीजिए डीओपीटी तक तो उन्होंने कहा कि हम आपको मार्च करने का परमिशन सिर्फ इस लालबत्ती तक दे सकते हैं उसके बाद आपको संसद मार्ग से परमिशन लेना पड़ेगा हमने जब संसद मार्ग के डीसीपी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है डिमांड आपका वो हम दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि अभी संसद चल रहा है और संसद के जब चलता है सत्र के दौरान हम कभी भी किसी आदमी को वहां पर मार्च करने का परमिशन दे नहीं सकते हैं और आप लोग तो हजारों की संख्या में है वो पॉसिबल नहीं है हम फिर वापस आए हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स पूरे दिन का मैं आपको बता दे रही हूँ तो उन्होंने कहा कि आप पांच लोगों का डेलीगेट्स बनाइए जो सारा का सारा वहां पे रखेगा और उनका एक चीज़ बहुत साफ कहना था कि मैडम हम लोग पांच बार मीटिंग करवा चुके हैं आपके डेलीगेट से पांचों बार कोई कुछ डिमांड करता है कोई कुछ डिमांड करता है कुछ डिमांड करता है आप लोग के डिमांड्स इतने असीमित हो गए हैं कि वहां पर इतना कोई सुनने वाला है नहीं आप अपने डिमांड्स पहले सीमित करिए जब हमने कहा कि हम डिमांड्स बिल्कुल बच्चों से जो हमने डिमांड्स लिया है हम सीमित करके ही जाना चाहते हैं तो उनका कहना था कि देखिए आपके हर बार न्यू डिमांड्स जाते हैं कुछ डिमांड्स तो ऐसे हैं जो डिमांड्स को पहले से ही खारिज कर दिया गया है इसीलिए सबसे पहले आप अपने डिमांड्स को कंप्लीटली उसको कंसाइज करिए और तब वहाँ जाइए हम डीओपीटी में गए डीओपीटी का भी मैं आपको कंप्लीट आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि हम वहाँ होम सेक्रेटरी जी से मिले होम सेक्रेटरी ने हमें सबसे पहले जब हम आगे तीन टीचर बैठे और पीछे सोफा में दो स्टूडेंट बैठे जो स्टूडेंट वहां पर पूरा कंप्लीट इस चौदह से अठारह दिन के बीच में वो रहे हैं पूरा पूरी रात रहे हैं वो इनका भी यही कहना था कि मैम सबसे पहले जो लोग फेसबुक में ही खाली हल्ला मचा रहे हैं वो कहाँ रहते हैं रात में हम सिर्फ चालीस से पचास लोग ही रहते हैं कभी कभी तो तीस से पैंतीस लोग हो जाते हैं इसीलिए अगर हम सबका की बात सुने तो सबसे पहले सब लोग रात में यहाँ रहे हमारा भी तो कुछ वर्चस्व होना चाहिए ना हमें तो कभी भी मार के यहाँ से भगा दिया जा सकता है ये तो पुलिस वालों का एहसान है जो हमें छोड़ दे रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में बच्चे रात में आपस में लड़ जाते हैं वहां पे कुछ राजनीति पार्टियां भी है जो अपनी रोटियां सेकने के लिए कोशिश कर रही थी कि प्रोटेस्ट खत्म ही ना हो तो हमने कहा कि इसको सबसे पहले हमें एक नतीजा तक पहुंचाना पड़ेगा हम जब वहां पे गए हैं डीओपीटी में हम तीनों टीचर्स आगे बैठे हैं दो स्टूडेंट्स पीछे बैठे तो उन्होंने सीधा होम सेक्रेटरी साहब ने छूटते ही कहा कि आप का क्या है स्टेटस ये मामला एग्जामिनर और एग्जामिनी का है आपका स्टेटस क्या है जब हमने कहा कि सर आपके बार बार जो आपकी मीटिंग हो रही है वो मीटिंग हो रही है स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स अपनी मांग कितनी अच्छे से रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम उनको का डिमांड आपके सामने रखें उसके बाद उन्होंने सीधा होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं ये मामला एग्जामिनर एग्जामिनी का है आप लोग पीछे बैठिए स्टूडेंट्स को आगे बैठने दीजिए सबसे पहले इस तरह से हम लोग को तो पहले पीछे हटा दिया गया दोनों स्टूडेंट्स को बिठाया हमने और सच कहें तो उन दोनों स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया फिर उनसे कहा गया कि आपका एडमिट कार्ड दिखाइए उन्होंने कहा ठीक है मैं सॉफ्ट कॉपी भी निकाल देता हूँ क्योंकि एडमिट कार्ड तो लेके हम लोग नहीं घूमते हैं नहीं आप एडमिट कार्ड पहले दिखाइए आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं तब उन्होंने कहा कि देखिए सर हम वहां पर बैठे हुए पंद्रह हज़ार बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसीलिए वहां पे एक एक एग्ज़ाम का रिप्रेजेंटेशन यहां हो रहा है आप पहले बात करिए और ये देखिए कि जो डिमांड है जो सेकेंड डे से डिमांड है उस डिमांड को आप नया नहीं बोल सकते सेकेंड डे से इसीलिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही हो गया कि हम लोग जब पीछे बैठे उसके बाद दोनों बच्चों को उन्होंने पहले तो मॉरली बहुत ही डाउन करने की कोशिश की कि ऐसा तो प्रोटेस्ट हमने देखा ही नहीं है आपको नहीं पता कि आप लोग को क्या मिल गया दूसरे तीसरे दिन ही अगर आपको इतना बड़ा उपलब्धि मिल गया है आपकी सीबीआई इंक्वायरी का आदेश हो गया है उससे ज़्यादा क्या चाहिए ये प्रोटेस्ट टोटली अनएथिकल है फिर मैंने उनको यही कहा कि सर वहाँ पर एक कब तक नहीं टूटा है ये प्रोटेस्ट इतना शांतिपूर्ण है कि इस प्रोटेस्ट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण है और गरिमा बना के बच्चे अपना डिमांड कर रहे हैं वो धूप में तप रहे हैं रात में वहां मच्छर काटते हैं और उसके बाद आप ये बात नहीं कह सकते उनका सीधा था कि आप कैसे बात करते हो आपको आपका तरीका जो है ये सही नहीं है मतलब प्रॉब्लम क्या था कि आ, वो पहले तो हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं थे उनको लग रहा था कि हम लोग की डिमांड्स बढ़ती जा रही है उनका था कि जो मामले कोर्ट में चले गए हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते इसीलिए कल मैंने जो रघुपति सर का पढ़ा मुझे यही महसूस हुआ कि रघुपति सर बात बहुत सही कह रहे हैं लेकिन वहां पर सीधा आपके डिमांड्स को खारिज कर दिया जाता है ये कह के कि आ, सीधा ये कह, खारिज कह दिया जाता है ये कह के कि आप जो डिमांड्स कर रहे हैं आप डिमांड्स जो कर रहे हैं वो डिमांड्स बिल्कुल सही नहीं है लेकिन उसके बाद हमने कोशिश की हमने ये कोशिश की कि पीछे से ही हम लोगों ने हम तीनों टीचर्स ने धीरे धीरे अपनी बात करने की कोशिश की और उनको हमने एक तरह से लास्ट में ये हुआ कि हम लोग उन पर हावी हुए हैं और अपनी बात रखने की कोशिश की है हमने उनको यही कहा कि सर सबसे पहले एक चीज़ है कि बच्चे वहाँ पे जो बैठे हैं वो आप सी वाले नहीं बैठे हैं सीजीएल वाले अगर बैठे हैं तो प्री वाले बैठे होंगे लेकिन वहाँ एम के हैं सी के हैं उनको आप पहले देखिए ना क्योंकि उनका डिमांड क्या है उनका डिमांड है सीबीआई इसीलिए आप सीबीआई का अगर आदेश कर देंगे तो उनका यही कहना था कि इतना बड़ा आदेश मैं अपने लेवल पे तो नहीं दे सकता हूँ मुझे मिनिस्टर साहब से कल मेरी साढ़े बारह मीटिंग है दस बजे मीटिंग है साढ़े बारह बजे के बाद हम कुछ नोटिस इश्यू कर सकते हैं और आप क्या समझते हैं अगर चावल पक गया अगर ये चेक करना है तो एक चावल चेक किया जाता है ना कि पूरा चावल चेक किया जाता है हमारा यही था कहना कि सर आपने जो आदेश दिया है आपने आदेश दिया है सत्रह से लेकर इक्कीस तक का जब सत्रह से लेकर इक्कीस तक का आदेश है तो फिर जो सीबीआई होगी सीबीआई उसके आगे तो जाएगी ही नहीं तो उनका था कहना कि आप ऐसे कैसे मानते हैं सेम बात जब मैंने कल शाम को रात में जब मैं खुराना साहब से मिली हूं तो उनका भी यही कहना था कि सीबीआई जो जांच शुरू हुई है वो परत दर परत वो हर एग्जाम में चला जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर मैंने यही कहा कि सर अगर ऐसी बात है प्रोटेस्ट तुरंत ही खत्म हो जाएगा अगर आप ये बात खाली लिखित में दे दीजिए अपने नोटिस में कि वो जो सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करेगी और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अगर ये निकल जाएगा तो उसके बाद वो सारे एग्जाम्स जो जो उसके दायरे में आएगा वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगा तो उनका कहना था कि ऐसी बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है now whatever proof you give वो सारा प्रूफ हम सिर्फ उनको पहुंचा सकते हैं अगर आपको रिसीविंग चाहिए एक्नोलेजमेंट चाहिए वो हम आपको दे सकते हैं उससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हम आपके दिए हुए सबूत को देख भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो चालू हो चुका है वो बहुत ही बहुत शांत तरीके से खुराना साहब ने मुझे बहुत सभ्य तरीके से उन्होंने मुझे बात कह के ये भेज दिया कि जो मामला है वो ऑलरेडी सीबीआई के पास जा चुका है इसलिए अब मैं इसके मामले में आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता मैंने कहा कम से कम आप ये तो करवा सकते हैं डीओपीटी से कि इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है और इसके दायरे में या इसकी जड़ जिन जिन एग्ज़ाम्स में है वो सारे एग्ज़ाम्स से के बारे में अगर खुलता जाता है परत तो सारे का जांच होगा अगर आप ये कर दें तो उन्होंने सीधा कह दिया कि हम नहीं कर सकते वापस आती हूं मैं डीओपीटी की बात जो बता रही थी आपको डीओपीटी में भी मैंने यही कहा कि सर अगर आप उसमें सिर्फ ये लिख दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन जो चालू हुआ है उसके जड़ जिस जिस एग्जाम में पहुंच रही है अगर उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्होंने सीधा यही कहा कि देखिए मैडम हम सब एग्जाम्स का जांच करके सारे एग्जाम्स को होल्ड कर दे और अगले तीन साल तक हम कोई जॉब ना दे युवाओं को तो ये आपका जो डिमांड है वो डिमांड नाजायज है और ये तो मैंने ये भी कहा उनको कि सर हमारा ये डिमांड नहीं है कि आप सबको होल्ड में डाल दीजिए हमारा है कि पैरल हो जाए तो उनका कहना था कि पैरल नहीं होता अगर पैरल होता तो पैरेलल इस तरीके से नहीं होता है उनका यही कहना था कि अगर कोई एग्ज़ाम का अगर सीबीआई जांच हो रहा है तो वो सीबीआई जांच तक जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है उसका तब तक हम लोग उसका रिजल्ट आउट नहीं कर सकते ये उन्होंने सीधा कह दिया इसलिए उनका कहना था कि आपका जो कहना है हमने वही समझाया उनको कि आप आ, सर ने कहा कि खुराना साहब खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं जिनको दो लाइन ढंग से लिखना नहीं आता है ये तो आपके एसएससी चीफ का कथन है तो उनका कहना था कि आप लोग इम्प्रूवमेंट की बात करिए कि इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है हमने सिर्फ एक ही दो चीज़ों पर हम जोर दे रहे थे कि सर क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन का मामला को सीधा उन्होंने खारिज इस बात पे कर देते हैं वो हर मीटिंग पे बात होती है उनसे नॉर्मलाइजेशन की कि वो सब्जुडिस है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे पहली चीज दूसरा है कि उनका जो एज रेकनिंग का मामला आपका जो है एज रेकनिंग के मामले में हम ऑलरेडी कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ लेकिन जो एडवोकेट लूथरा है जिनके थ्रू ये सारे केसेस हम लोग देखते हैं तो एडवोकेट लूथरा से कुछ स्टूडेंट्स मिले थे और वो बाद में मुझसे भी आके वो स्टूडेंट्स मिले हैं उनका कहना था कि लुथरा साहब अब जब वो डीओपीटी का जो वो नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग एज रेकनिंग वो उन्होंने जो देखा है उसके अनुसार केस कमज़ोर है तो वो केस लेने से मना कर रहे थे हालांकि पिछले कुछ सालों से जब वो एक जनवरी था तो वो अभी भी हो सकता था अगर थोड़ा सा इसको सिंपैथेटिक तरीके से ट्रीट किया जा सकता तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो उनका नोटिस था डीओपीटी का उसके हिसाब से वो आ, कुछ नहीं हो पाएगा तो इन दोनों के मामलों को तो सीधा सीधा ऐसे ही खारिज किया जा रहा है जहाँ तक हमलों का सवाल था आपको नहीं पता वहाँ पे सब लोगों का जो एक एटीट्यूड था वो यही था कि ये प्रोटेस्ट जो है ये राजनीतिक पार्टियां और कोचिंग सेंटर इसको चला रही है और इसको ऐसा ये मॉन्स्टर बन गया है कि आप लोगों की भी औकात नहीं है कि आप इसको ख़त्म करा सकते हैं जब हम उनको काफ़ी विश्वास दिलाएं कि सर हम लोग ख़त्म करा देंगे आप सिर्फ सिर्फ कोशिश करिए थोड़ा सा कि हमारा साथ दीजिए जो बच्चे चाह रहे हैं आश्वासन आप उनको दे दीजिए आप उनको लिखित में दे दीजिए मैं हम लोग आश्वासन देते हैं आपको कि हम लोग बच्चों को यहाँ से उठा देंगे लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जो बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ करीबन डेढ़ घंटा तक डेढ़ घंटा तक ये सब मामले चलते रहे तो लास्ट में जो बातें उन लोगों ने अपने मुंह से मानी हैं जिसके लिए वो रेडी है आगे का मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ ऑनेस्टली हम लोग हमेशा ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करते हैं क्योंकि आपके बीच में ही रहना है आप लोग के साथ ही चलना है ना ही कोई राजनीतिक पार्टी मेरी है और ना ही कोई मेरा होने वाला है आपसे हम हैं इसीलिए आपको सिर्फ मैं बता दूं कि जो मांगे मानी गई है वो पहली मांग सबसे पहले तो वो सीबीआई इंक्वायरी का जहां तक है सारे एग्ज़ाम्स का उनका कहना था कि ये हम अभी नहीं मान सकते ये मिनिस्ट्री लेवल का है बात है वो मिनिस्ट्री लेवल से जब हम मिनिस्टर साहब से कल मिलेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है जो मानी गई है वो टेक्निकल असेसमेंट सारे एग्ज़ाम्स का जब से ऑनलाइन हुआ है तब से सारा टेक्निकल असेसमेंट होगा और इसका मतलब है कि सारे एग्ज़ाम्स का टेक्निकल असेसमेंट होगा पहला जो डिमांड है जो पहला है वो उन्होंने ये माना है दूसरा हमने जब कहा कि यहाँ पे जैसे पूजा रानी का केस था वो तो इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि बच्चे वहाँ हंगामा कर दिए लेकिन क्या कहीं पर भी कुछ ऐसा है जहाँ पे बच्चे एसएससी से कांटेक्ट कर सके उस पर उन्होंने कहा है कि विद इन थ्री डेज हम ग्रीवान सेल बना देंगे जहाँ पे जिसके पास जो भी सबूत हो वो सबूत लेके पहुंचे और या तो फ़ोन करके और वहाँ पे वो सारा मेल प्रैक्टिस का सजेशन एंड कंप्लेन वो ग्रीवान सेल में देंगे जिस पर पूरा कंप्लीट इंक्वायरी होगा और ज़रूरत पड़ने पर जो अप्रोप्रिएट बॉडी होगा उससे इन्वेस्टिगेशन होगा ये तो दो डिमांड था तीसरा जो उन्होंने माना है उनका यही था कि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसीलिए जितने जगह पे सेंटर्स है वहाँ पे अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजा जाएगा ताकि वो पूरा कंप्लीट उनके अंदर ही पूरा विजिलेंट तरीके से जांच होगी वहाँ पे और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि किस तरह से टेक्निकली साउंड बना जाए ताकि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कहीं और रिमोट एक्सेस से उसको जो हैंडल किया जा रहा है वो सब ना हो इसीलिए टेक्निकली और हम लोग साउंड बनने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए आपके सजेशंस वेलकम है सरकार बिल्कुल पारदर्शिता चाहती है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी प्रूफ है वो सारे सबूत आप एसएससी चीफ को दे दीजिए वो एसएससी चीफ सीबीआई को हैंडल कर देंगी और सीबीआई जो है वो उस पर जांच जब करेगी अगर इनका परत दर परत जहां तक खुलता है वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगा ये बात जब हमने कहा है कि ये चीज़ें आप हमें लिखित में प्रोवाइड कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि मैडम आप पॉइंट्स लिखिए जो बता रही हैं आप उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री से और ये कल साढ़े बारह बजे के बाद हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करके ये कम्प्लीटली आपको नोटिस डाल देंगे देखिए सबसे पहले जो दो तीन चीज़ें हैं <clears throat> कि जो मामले कोर्ट में हैं वो भी मामला आराम से निपटाया जा सकता था अगर यहाँ पर अगर मामला सुन लिया जाता तो निपटाया जा सकता था लेकिन जब वो स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम क्या है ना आप लोग एक चीज़ नहीं समझ रहे हम लोगों को इस तरह से बिल्कुल ये फील कराया गया है कि आप लोग अननेसेसरी अनएथिकल तरीके से ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं हम उनको समझा रहे थे कि हम प्रोटेस्ट ख़त्म करना चाहते हैं बच्चों का डिमांड ये है आप ये सिर्फ दो डिमांड लास्ट में वो मांग रहे हैं उसको भी आप मान लीजिए तो काफ़ी हद तक मामला सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें भी एक जो सीबीआई की डिमांड थी उस सीबीआई के डिमांड पे उन्होंने सीधा मिनिस्टर पे छोड़ दिया दूसरा मांग हमारा मांग लिया ये टोटल टेक्निकल असेसमेंट ऑफ सीफी और हर जगह पे ग्रीवान सेल और उसके बाद जो कंप्लीट मामला है वो यहाँ तक करने के बाद हम लोग एसएससी चीफ के पास गए एसएससी चीफ ने सिर्फ जो हम उनको समझाना चाहते थे वो उन्होंने सुन लिया उन्होंने कहा ठीक है आप जो सबूत दे रहे हैं आप दे दीजिए हम सीबीआई तक पहुंचा देंगे और जो टेक्निकल असेसमेंट की बात आप बोल रहे हो ना कि टेक्निकल असेसमेंट कौन करेगा टेक्निकल असेसमेंट जो करेगा बेसिकली इनका यही कहना है कि जब सीबीआई करेगी तो सीबीआई कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर आपको लग रहा है कि सीबीआई सिर्फ एसएससी सीजीएल तक रह जाएगी हमने कहा भी कि सर अगर सीबीआई पूरा करेगा तो ये लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है लेकिन उनका था कि नहीं ये चीज़ जब हम सत पहले तो आप 21 के लिए आ रहे थे आप लोग फिर आप लोग ये कहे नहीं 17 से 21 उसके बाद कहते हैं सी फिर कहते हैं एम फिर कहते हैं ये फिर वो आपका सिर्फ एजेंडा है परेशान करना एंड फ्रेंकली बताती हूँ आपको कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन वहाँ पे आ मैं कल जाने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि जो बच्चे वहाँ शुरू से जा रहे हैं वो बच्चे भी बहुत मेंटली एक तरह से आ, पहले तो उनको आ, एक सिंपथेटिक तरीके से नहीं देखा जा रहा है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग भी एक कोचिंग सेंटर के मालिक का मुझे नहीं समझ में आता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और है कि वहाँ पे दोपहर में राहुल गांधी आ गए वहाँ पे एक तरह के एकदम स्टैम्पीड का माहौल बन गया यहाँ तक कि जब वो निकलने लगे तो मैं खुद गिर गई थी क्योंकि एक पीछे से बच्चे हुजूम बच्चे निकले थे उनके पीछे अगर वो थोड़ा देर रुक जाते तो वहाँ पर हमारा मार्च हो जाता लेकिन वो तो फिर निकल के सीधा उन्होंने अपनी बात कही और निकल के चले गए इससे देखिए बात क्या है ना हमें इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना है हमारा जो डिमांड था वो जेन्यून डिमांड है हमारा सिर्फ है कि जो एग्ज़ाम्स में ब्लंडर चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए हालांकि सही माने में देखा जाए तो बहुत सारे जेन्यून स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन uh, हो रहा है बहुत सारे जेन्युन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है इसीलिए अगर हम इस पर कंप्लीट स्टे लगा दें अगले तीन सालों के लिए या दो सालों के लिए और सारा खुलवा दें तो जो जेनविन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी सेकेंडली आप एक चीज़ और जान लीजिए कि वहाँ पर पाँच से छः दिन जो टीचर्स रहे हैं और वो टीचर्स बाद में वहाँ से हट गए हैं उनका भी एक कारण है कहने का जो रीज़न है मैं समझ रही हूँ उनको भी उनका कल मेरे से उनका यही कहना था कि मैडम क्यों जा रहे हो आप जूते खाओगे मैंने कहा क्या हुआ उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो भी जा रहा है जो हेल्प कर रहा है जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन जो यहाँ पर एक बार भी चक्कर नहीं लगाए हैं वो नौटंकी कर रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और जूते आ, जूते मारेंगे आपको इसीलिए आपने एक चीज़ मार्क किया होगा जो टीचर्स वहाँ चार से पाँच दिन टिके रहे वो बाद में वहाँ से निकल लिए इसीलिए आपको एक चीज़ बता दें आप लोग को अपने डेलीगेट्स पे भरोसा करना चाहिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब आएगा और क्या आएगा हाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं आपके साथ हूं लेकिन हाँ जो हमने डिमांड्स रखे थे हम दो डिमांड को बहुत भरपूर तरीके से रखे हैं एक तो सीबीआई जांच सारे एग्जाम्स पे और दूसरा ये वेंडर चेंज क्योंकि इसका हम असेसमेंट चाहते हैं पूरा कंप्लीट वेंडर का जो असेसमेंट है वो पूरा कंप्लीट के लिए वो तुरंत उसी समय तैयार हो गए लेकिन जो सीबीआई इंक्वायरी है उनका कहना था कि बहुत भारत भारी चीज़ है इसके लिए हमें मिनिस्टर साहब से बात करना पड़ेगा मैं इसका कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ आपको शायद नहीं पता कि जो आ, ये गवर्नमेंट है वो इतनी आसानी से कैसे मान गई वो हमें खुद आश्चर्य है लेकिन इतना जल्दी नहीं होता हाँ अगर आज जो नोटिस आता है उसके बाद देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं क्योंकि मैं तो सिर्फ जैसे मैंने देखा है अभी रघुपति सर भी ऑनलाइन है मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें गाइडलाइन दीजिए क्योंकि हम बाहरी लोग हैं हमें अंदर का ज़्यादा पता नहीं रहता है कि अंदर किस तरह से सिस्टम काम करती है हम जाके बड़े ऑनेस्टली एकदम अपने दिल को खोल कर रख देते हैं कि भाई बच्चे ये हमारे बच्चे हैं ये तड़प रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स आज से तीन साल पहले आराम से सिलेक्टेड होते थे आज वो मेरे पास आके गिड़गिड़ाते हैं कि मैडम हमें रिसेप्शन पर नौकरी दे दीजिए हमें बैच चेकर की नौकरी दे दीजिए आपको नहीं पता दिल तड़प जाता है उस समय जब देखते हैं कि ये लड़का तो इंटेलिजेंट है और इस तरह से ये भीख मांग रहा है नौकरी के लिए इसीलिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कोई हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंदर का सिस्टम जानता हो कि अंदर सिस्टम कैसे काम करता है और किस हिसाब से काम करता है मैं को मैं सिर्फ रघुपति सर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर इस प्रोटेस्ट को आप लीड करिए आपको जैसी सुविधा चाहिए आपको जो भी जो भी इनपुट्स चाहिए उस सब कुछ हम देने को तैयार हैं लेकिन हाँ ये है कि हमने आपको बता दूं मैं आप बाकी टीचर्स से भी पूछ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं जो गए थे हमारे साथ हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से बात रखी यहाँ तक कि जो एस साहब थे वहाँ के उन्होंने भी कहा कि मैं अभी तक बार बार जितने बार डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आए हैं उतनी बार मैं आया हूँ जिस तरह से इस बार आप लोग को पेशेंटली सुना गया और जितना आप लोगों ने आ, अच्छे से अपने बातें रखी है उतना पहले कभी कोई रख नहीं पाया हम समझ सकते हैं बच्चे आराम से टूट जाते होंगे क्योंकि उनसे जैसे मांगा जाता है अपना आईडी प्रूफ दिखाइए अपना एडमिट कार्ड दिखाइए कोई भी बच्चा डर जाएगा इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट उस पर स्टे हो जाए ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे अगर कंप्लीट स्टे हो जाएगा तो फिर आप लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसीलिए थोड़ा सा अभी पेशेंस रख के ज़रा चेक कर ले कि क्या आता है क्या वो हमें देते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए थैंक यू सो मच मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल दिल से आपके साथ हूँ थैंक यू सो मच